остави този стабиляка до теб. Това е една черна нинджа. Ако представи яхта мацка до теб. Това е един корав пич, който може всичко. Това е верно. Колко време сте заедно? От... 7-8. 8. Е, кога беше първият път в залата? беше преди две години и нещо вече. Преди две години и нещо. А ние бяхме ли там? Ласка, Ласка ме принуди да обещая пред едни много хора, едни много сериозни хора, че ще идва на тренировки. И аз, понеже нямаше как сам да Обзет само се престраши и извиках Юрумито. Четенето в залата помага ли за баланса вкъщи? Ми, не, то баланс няма. Аз помагам е. Какви са предимствата да тренирате заедно? идваме с една кола и пистим от бензин. Е! <laughs> не, предимствата са, че другият те мотивира, когато не ми се ходи, Васко ми мрънка и аз си казвам, ех, щом той ще отиде, аз ли няма да идвам. Има ли недостатъци, Васко, да тренирате заедно? И може би, че някой път се излагам пред Ромито и че не мога да бъда такъв корав като нея. Секс или тренировка? Ние ги редуваме. Понеделник, сряда и петък при коцата тренировка. Вторник, четвъртък и събота при Лако. <laughs> Неделя почивка, реанимация. От 1 до 10 по скалата на Уау. Ми 10 за работа. Нула за Васко. Те мотивирате ли Лай да бъде активна като вас? Еми, аз мятам, че тя сама го вижда. Така че това да бъде с нас в залата и да може да трупа, да трупа впечатление най-малкото и да, и да знае какво очаква, си е, си, си е нещо нормално. Yeah. Е, What are you waiting for? Кой би е най-хубавия момент за залата? На мен най-хубавият момент ми е в петата серия, четвърта или в петата серия на края, когато, а, когато видя Дими, Дими надъхана страшно много, обикновено да си пее или да подкачи, да дава някакъв тласък на другите. И когато знам, че ще свършват упражненията, в един момент си ще е край, последната серия е най-яка. Аз между другото имам един момент, обикновено в третата серия, третия кръг, който си викам, няма да го изкарам. То ще седна и ще ги доизчакам да разтегнем и обикновено си... Малко си затварям очите. <laughs> и като мине четвърти се окаже, че съм изкарала и петия и се надъхвам супер много и имам сили за още два. Да, само да попитам последно как ще ти казвате деня на влюбените. И... Аз чакам Васко да ми е Тук къде е спадам? Четвъртък. Четвъртък? After midnight prime sex. love me like you do, love, love me like you do, love me like you do, love, love me like you do, touch me like you do, ta ta touch me like you do. What are you waiting for?